Какие основные три качества ищет партнер в своей избраннице? Э, чтобы женщина была не только любовницей, а и другом, и матерью будущих детей, чтобы она была искренне добрая. Какие три качества мужчина ищет в своей будущей избраннице? Ну, чтобы она была хозяйкой, верной, любящей. Наверное, скромность, э, женственность и... Эм, я не знаю, честно. Ну, наверное, это только два таких основных. Это, конечно, сложно сказать. Но я думаю, чтобы любила дом, детей. Э, и хотела вместе с ним развиваться. Ну, я считаю, тоже взаимопонимание, доверие, ну, как бы, чтобы она могла его высушить, поддержать ее в трудную минуту. Это забота, хозяйственность и красота. Первое, на что мне обращать внимание мужчина, это внешность. А, знаете, я считаю, что в отношениях человек ищет э, себе партнера, в котором отображаются все те качества, которые бы он хотел видеть в себе. Я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос. Ну, конечно, женственность, потому что ну, куда без нее? Женственность, я думаю, доброта и чтобы она была не глупа. Ой, да у них там запросов столько, поэтому, <laughs> в принципе, пересчитать три-три это мало, как бы. Ну, понятное дело, чтобы не было вредных привычек. Не курила, не пила, это, наверное, самых две главных. И тоже, чтобы, наверное, была красивая, умная, <laughs> готовила вкусно. Ну, красота, наверное, в первую очередь. Потом, наверное, ну, ум это понятное дело. Mm, да. И ну, как бы, чтобы человеком было хорошо, наверное. Может, вот притягивать человек, как бы, вот, чувствуешь, что твое, наверное. Наверное, тоже, чтобы была верная, э, не гуляла, <laughs> и была, ну как, хозяйка в доме. Любому мужчине нужно признание. Поэтому мужчина хочет признания, он хочет, чтобы его женщина им гордилась, он хочет, чтобы его женщина его воспринимала как самого-самого-самого. Э, Это мужчина и ищет. Ну, конечно, немаловажно, э, наверное, умение женщины создавать домашний уют, заботиться и выглядеть хорошо тоже для мужчины.